Hallo, ich möchte Ihnen zeigen, wie man die Mayonnaise selber machen kann. So, wir brauchen ein Ei. Das, das Ei, das Ei, äh, die Eier. Äh, gewöhnlich haben wir Hühnereier. Das Huhn oder die Hähne und der Hahn. Klaus, sehr ruhig. Und dann brauchen wir noch 150 Milliliter Öl. Das Öl und die Öle. Ich habe Sonnenblumenöl, Sie können auch Olivenöl nehmen. Ich nehme nicht nur Eigelb, äh, sondern gleich auch das äh, Eiweiß. Dies ist genauso gut. Ah, das ist ganz wichtig, dass alle Produkte die gleiche Temperatur haben. Nicht zu kalt, nicht zu warm, sonst verbinden sich die Eier nicht mit dem Öl. Mit Hilfe dieser Zauberstabs, auch Handmixer oder Mixstab genannt, emulgieren wir Ei und Öl. Und leicht bekommen wir die Mayonnaise. Ah, dann kommt ein bisschen Salz, Salz, ein bisschen Zucker, Zucker, ah, das Salz, die Salze, der Zucker, nur der Zucker und wir brauchen einen Teelöffel ah, Senf. Teelöffel ist hier, Senf ist hier. Es gibt scharfer, milder bayerischer, französischer Senf und russischer Senf. Den äh, ah, habe ich. Der Plural von Senf ist ungebräuchlich. Man spricht von Senfsorten. Und ein Esslöffel Zitronensaft. Esslöffel. Der Löffel, die Löffel. Äh, Zitronensaft habe ich hier äh, der Saft, die Säfte und eine Zitrone, die Zitrone und zwei Zitronen. Eine Zitrone kann man auspressen. Äh, und äh, Sie können viel mehr damit experimentieren und viel mehr Geschmack reinbringen. Ein paar Kräuter mit reinbringen äh, ich habe Petersilie, die Petersilie und äh, Dill äh, kann sein äh, der Dill. Äh, Pfeffer, Pfeffer habe ich hier, der Pfeffer, der äh, Safran, den habe ich nicht. die Gewürze, das Gewürz, die Gewürze, was noch? Knoblauch. Der Knoblauch. Paprika, bitteschön, wenn Sie wollen. Und Curry. Curry habe ich. Äh, mit dem Curry wird die Mayonnaise gelb. So. Abschmecken. Mmh, lecker. Guten Appetit und auf Wiedersehen.